तर मित्रांनो माझं नाव आहे शिवम आणि I am back with new review video तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टाइमपास थ्री या मूवीचा रिव्ह्यू करणार आहोत आणि मी या चॅनलवर टाइमपास थ्री या मूवीचा टीजर रिव्ह्यू आणि ट्रेलर रिव्ह्यू अपलोड केला आहे जर तुम्हाला एक फन वॉच रिव्ह्यू बघायचा असेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या रिव्ह्यू व्हिडिओची लिंक दिली आहे ते तुम्ही चेक करू शकता तर विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आपण टाइमपास थ्री या मूवीबद्दल बोलूयात जर तुम्हाला या मूवीबद्दल काही माहीत नसेल तर ही टाइमपास थ्री मूवी दोन हजार चौदामध्ये रिलीज झालेल्या टाइमपास वन मूवीचा सिक्वल आहे आणि दोन हजार पंधरामध्ये रिलीज झालेल्या टाइमपास टू मूवीचा प्रिकोल आहे म्हणजे टाइमपास वन आणि टाइमपास टू या दोन्ही मूवीच्या मधली स्टोरी आहे ही तर या टाइमपास थ्री मूवीच्या सुरुवातीला दगडू फायनली पास होतो ते पण छत्तीस टक्के घेऊन मग काय दगडू भाऊ एका कॉलेजमध्ये सायन्सला ऍडमिशन घेतात आणि मग त्याची कॉलेजच्या पहिल्याच दिवशी पालवी सोबत भेट होते मग इथून पुढे ते दोस्त कसे बनतात ते दगडू प्राजूला कसा विसरून पालवी सोबत लव करतो ते आपल्याला टाइमपास थ्री मध्ये दाखवलं आहे आणि मला वाटते या सर्व गोष्टीची काहीच गरज नव्हती अच्छा मी जेव्हा या मूवीचं टीजर बघितलं होतं ते बघून तर या मूवीबद्दल थोडी पण अपेक्षा नव्हती मला तुम्ही जर माझे अगोदरचे व्हिडिओज बघितल्यावर कळेलच माझी भावना काय होती नाही आणि जेव्हा या मूवीचं मी ट्रेलर बघितलं मग तेव्हा थोडंफार वाटलं की या मूवीला क्रिटिसाइज करण्यापेक्षा एक छोटा चान्स देऊन बघावं पण मी जेव्हा टाइमपास थ्री मूवी बघितली तेव्हा माझं रिॲक्शन फक्त एकच होतं हो अशाच प्रकारचं काही रिॲक्शन होतं माझं एवढी फालतू मूवी काढली आहे की काय सांगावं तुम्हाला या टाइमपास थ्री मध्ये ना कोणती प्रॉपर स्टोरी लाईन आहे उगच या मूवीच्या स्टोरीला खेचण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यामुळे ही मूवी आपल्याला खूप बोरिंग वाटते आणि या मूवीची स्टोरी अगोदरच खेचल्यासारखी वाटते वरून या मूवीचे सॉंग्स तर कुठंच स्टोरीमध्ये प्रॉपर बसत नाहीत साई तुझे लेकरू आणि मूवीच्या अखेरला एक इमोशनल सॉन्ग आहे ते सॉन्ग सोडले तर बाकी सॉंग्स ऐकून तर जाऊ द्या मजबुरी होती म्हणून तुमच्या नावचा सदमा मीच सहन करून घेतला आणि आता मला वाटलेल्या थोड्या चांगल्या गोष्टीबद्दल बोलूयात थोडेच बोलूयात जास्त काय चांगल्या गोष्टी या मूवीमध्ये नाहीत या मूवीची मला वाटलेली पहिली चांगली गोष्ट म्हणजे या मूवीमध्ये जे टाइमपास मधल्या प्राजूला दाखवून थोडीफार त्या मूवीची थीम म्युझिक या मूवीमध्ये यूज केली आहे ते मला चांगलं वाटलं आणि दुसरी मला चांगली वाटलेली गोष्ट म्हणजे दगडूचे मित्र या मूवीमध्ये एंटरटेन करण्याचं काम त्यांनीच केलं आहे हां पण कुठे कुठे थोडंफार ओव्हर केल्यासारखं वाटते आणि एक गोष्ट जी मला या बद्दल चांगली वाटू लागली होती ती म्हणजे या मूवीचे जे लास्ट वीस मिनिट आहेत त्यामध्ये एक इमोशनल टच देण्याचा प्रयत्न केला आहे पण काही वेळानंतर ते इमोशनल टच वर्क करत नाही आणि संजय नार्वेकर सारख्या ॲक्टरला या मूवीमध्ये वेस्ट केला आहे आणि हृताबद्दल या व्हिडिओमध्ये मला असं वाटलं पण अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये तिच्याबद्दल खूप काही बोललं आहे मी म्हणून या व्हिडिओमध्ये मी काही तिच्याबद्दल बोलत नाही बाकी ही मूवी माझ्याकडून बिलकुल रेकमेंड नाही आणि हा या व्हिडिओमध्ये टाइमपास थ्री ही मूवी मला कशी वाटली हेच मी तुम्हाला सांगला आहे दुसरं कोणाला ही मूवी आवडू पण शकते इट्स हर चॉईस तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा प्लीज करा सारा सबर करा सारा आणि दे दका टू या मूवीचा रिव्ह्यू पण या चॅनलवर लवकर येणार आहे